fundamenteel en technisch koopsignaal. Om zo'n portfolio samen te stellen ga je een assetallocatie uitvoeren. In dit talkshow behandelen wij beursnieuws, belegging praktijk, tech versus fund, FIRE en natuurlijk crypto. Daarnaast houden wij een Kuske portfolio bij te gast, financiële influencers en professionele beleggers. En maak jij kans op leuke prijzen met Raad het Aandeel. Edgar de Haas van Trading Strategy analyseert Just Eat Takeaway. Daarnaast deel ik, Sita hoe jij jouw portfolio kan indelen. Tot slot maak je kans op het boek Common Stocks and Uncommon Profits van Philip Fisher bij Raad het Aandeel. Tech versus Fund. Ik vraag me wel af, op het moment dat je alleen in crypto belegt, ben je aan het beleggen. Beleggen betekent dat je je geld spreidt over heel veel dingen. Aandelen, obligaties, digitale munten als je dat wilt. Maar dan ben je pas echt aan het beleggen? Eden legt het hier al uit. Beleggen betekent een portfolio onderhouden met verschillende beleggingen. Om zo'n portfolio samen te stellen ga je een assetallocatie uitvoeren. Dit stelt eigenlijk je risicoprofiel voor. En je portfolio bestaat uit verschillende soorten assets, oftewel activa-klassen. Activa-klassen bestaan uit cash, aandelen, vastrentend en alternatieve beleggingen. Cash is je buffer, aandelen kan je op verschillende manieren aanschaffen. Vastrentend zijn leningen die je uitgeeft. Ehm, en alternatieve beleggingen zoals onroerend goed of commodities, bijvoorbeeld wijn, koffie, gas, eh, olie en natuurlijk crypto's. Ik heb voor jou drie verschillende soorten strategieën toegelicht. Deze kan je terugvinden op www.kuske.com Het Kuske portfolio stel ik samen volgens de vuistregel 100 min je eigen leeftijd. In mijn geval 26. Zoals je ook terug kan lezen in de Kuske blog. Van beide percentages snoep ik dan wat af en verdeel ik over alternatieve activa. Ik hanteer de 60-40 strategie niet omdat ik jonger ben en daardoor een langere horizon heb en daarbij wat meer risico kan en wil nemen. Ik heb het natuurlijk even laten checken bij de expert Edi Mujagic. En hij vindt het een mooie mix met een goede spreiding. Tech versus fund. Ja, goeiedag. Ik eh, wil het vandaag met jullie hebben over het aandeel Just Eat Takeaway. We kennen het aandeel natuurlijk van voorheen takeaway.com, van thuisbezorg.nl, is eh, begin 2020 samengegaan met Just Eat uit het Verenigd Koninkrijk en nu dus Just Eat Takeaway. Ik zei al, begin 2020, aan de vooravond van de coronapandemie, ja, dan zou je toch zeggen, hè, iemand die, of een bedrijf wat werkt aan thuisbezorgd en dergelijke en flink aan het groeien is, eh, juist als natuurlijk de coronapandemie er is, horeca is dicht, je zou toch zeggen, nou, die hebben de wind enorm mee. Uh, eh, dan leek het ook wel even op, moet ik zeggen. Eh, maar ik moet wel zeggen, het viel daarna toch wel behoorlijk terug. En Jitse Groen, hè, de, van de Nederlandse tak, eh, die gaf aan, ja, veel kantoren zijn ook dicht. dus we hebben veel minder lunches en, en met overwerk en dergelijke. Dus het viel toch nog een beetje tegen. Je zou zeggen, fundamenteel hebben ze de wind helemaal mee. Maar we zien dan toch wel dat het aandeel eh, nou, daarna, in die maanden daarna, in 2020 en later ook nog, best wel aan het zakken was. We zijn even boven de 100 euro geweest. En om even aan te geven, eh, we staan nu zo rond de 50 euro. Goed, ze opereren in een hele dynamische markt. dus dat geeft heel veel dynamiek en groei. Veel spelers, we kennen Uber Eats wel, uh, Deliveroo natuurlijk, noem alles maar op. En wat wij verwachten, fundamenteel gezien, is natuurlijk dat Just Eat Takeaway eh, wel een overnamekandidaat zou, eh, zou kunnen zijn. want je ziet toch wel dat de, de groei zit er wel weer in in de afgelopen tijd. Ze gaan verlaatst nog aan in 2021 hebben we 33% meer orders eh, ontvangen. Maar we maken nog wel verlies. we hebben een moeilijke investering gedaan natuurlijk in de Verenigde Staten. dus ja, dat aandeel bleef ook maar een beetje zakken. Het viel toch nog een beetje tegen. Maar, wat Jitse Groen zei, het meeste verlies in de investeringen hebben we al gedaan. De groei in de Europese Unie zit er, zit er hartstikke goed in. En ja, eh, de VS valt nog een beetje tegen en overal dus nog verlies. Het is fundamenteel gezien een overnamekandidaat. Dat is even het fundamentele verhaal. Aan de andere kant kijken we ook natuurlijk technisch. Dan zien we dat we al een aantal jaar geleden bleef die koers van Just Eat Takeaway zo rond de 45 euro. Nou, eh, heeft even een top gehad tot boven de 100 euro, zakte daarna terug. We zien dat hij dus een steun vindt, een technische steun, rond die 45 euro. Dus wat ons betreft is het zo rond die 45 tot 50 euro kopen. Ja? Wij werken altijd met een stop los. Want het is echt niet zo dat als die markt nog maar verder zakt en na, na hoop komt wanhoop, dan moet je er gewoon uit zijn. We gaan dus nu op de technische steun kopen. Met in ons achterhoofd natuurlijk die mogelijke overname koersdoel is 80 euro. Ja? En we houden de stop los even aan op 10%. Hè, dus als je zo rond de, dus laten we zeggen, rond de 45 koopt, dan zet je de stop even op 40 euro. Dus fundamenteel en technisch, koopsignaal, just eat takeaway. Edgar de Haas van Trading Strategy, bedankt voor de zowel fundamentele als de technische analyse. Jet zal toegevoegd worden aan het Kuske portfolio. En nu jij weet hoe jij een portfolio kan samenstellen, ben ik toch wel benieuwd naar jouw portfoliostrategie. Stuur deze dan door naar reactie.kuske.com. Kuske bedankt haar vrienden van Eck en Beurspro die de talkshow mede mogelijk hebben gemaakt. Adviezen zijn gegeven op persoonlijke titel en onafhankelijk van Kuske tot stand gekomen. Deze talkshow bestaat uit vier blokken. Beursnieuws, beleggen in praktijk, tech versus fund, fire en crypto. Bekijk, luister of lees de blokken via YouTube, Instagram of op de website www.kuske.com. Zoals gewoonlijk sluiten we deze show af met Raad het Aandeel. Raad het aandeel. In elke talkshow kan jij een prijs winnen door een aandeel te raden aan de hand van een raadsel. Deze kan je invullen op www.kuske.com raad het aandeel. De winnaars worden in de volgende talkshow bekendgemaakt en zijn terug te zien op de website welk aandeel slash bedrijf uit de Nasdaq binge lekker weg, maar werd keihard afgestraft alleen maar omdat ze de te hoge verwachtingen niet waarmaken en hierdoor de verwachtingsbubbel uiteenspatten. Wat resulteerde dat de koers in één week tijd met ruim 30% kelderde. Ga naar www.kuske.com slash raad het aandeel. Vul het aandeel in en maak kans op een van de vijf boeken Common Stocks and Uncommon Profits van Philip Fisher. De aanrader van de succesvolle swingtrader Jordi van der Bas en Warren Buffet. Wekelijks een nieuw item. What's up next? Raoul Esserboom van CryptoTakkies deelt zijn heldere kijk op de cryptowereld. En Roy, Kuske Volger, deelt zijn ervaring. Daarnaast deel ik, Sita Gedu, wat persoonlijke financiën zijn.